Lama weh, bah lalu. Apa ya? Aku mana Jadi mula tanya bayuh ni. Gapo dia dah lebih buka ni? Hmm, tak tahu dah aku kalau dah dok kau ni kata eh, eh, lah, ya, ni. Uh, Supaya dia tak berdeh lah nak ibu. Gapo pakai dia tak berdeh? Ni nak benda dah lebih ni. Bagai tak molek? Bukan bagai tak molek. Ha, royak, royak ke dia? Dok dia mak mu bodok tu. bodok lagu umur 122. Gak apa dia? Ni. Ha, ha, bahalali, bahalali. Bahalali dia, dia. Bahalali. Bah mana tak ni? Bah Malaysia juga. Tahu tak, mu tengok oh, bah ni. Ha, ah, lama bah ni kelebah mak. Oh, tengok eh gapo dia mu tengok tebel. Tahu aku tengok ada gambar. Gambar gapo mak mu tengok ada gambar. Gambar pre. Weh, abe mak. Peliknya bukan gambar pre. Itu gambar lama telefon digi. Peliknya benar ni. Tak wano gitu. Bukan kata tak jadi tak mau. Tepat-tepat jadi, tepat-tepat tak jadi kita butuh sungguh dah guna cik adik nampak susah pucat muka ha, layu tubuh badan nampak usin Telipu ambo ni guano lah tak jadi situ jadi sini tak jadi waktu lama sabuk sepuluhnya kita mesti hot. Mana kita nak tengok lagu cik Adik adik adiknya Super ya Tidak ada super kita nak beli ha, Usia dia lambat dia dah lagu mana Hmm, lagu ni. Tak apa gitu. Lagu ni tak jadi lah. Hmm, kita tak pakai lama dah. Anak kita buat main wah-wah lagu ni. Tak sakit macam mana kita? Tak boleh ya? Ni. Tak boleh guna saja. Sebab dulu eh, sama besar ya. Dah dah, tak boleh buat bukan besar lagi. Mau tengok benda tu tu. Ya, apa nama ni? Ikhlas dia tu. Oh, lambai dia. Hei hei kak ni. Nyata juga. Tak boleh lagu ni tak ada lain lah. Kena pakai lagu lain lah. Saat ni kalau nak kereta nak kereta aku tu selalu ni. Tak kereta luar lagi. Ah, kak silap keruk. Kalau kak nak suruh dapat lain, kak kena pakai kak DJ. Fahim, Fahim. Dah apa nak buat kalau ni? Ah, bunyi yang sebut lain-lain tu dah. Apa? Aku baru lah lain tu aku nak lay lah. Okay, lain aku sesap kakabah. Siapa surat ngelel. Dapat lain berat lain. Bukit lain, dapat lain. Bawa kain tu aku jalan raya ni memang. Dah. Ini lain tali puri Oh, ya gitu. Tak kamar kau dapat lain. Oh, baru boleh lain. Baru boleh lain. Ini tengok pot darah ni. Dah ada air pun boleh. Kenapa kan? Ha, DJ. Alright.

toye tua lah malu Kalau kita wata tahu Kita ye tua sekarang ni jadi Mesti kejamak Loh, loh, loh, loh, loh, pada telio Ku bunyi kabar orang tutu Tengok tino dunia yu Dia nyagi tepuk dinding dapuk Aku tak lagi ku leluh bersama Ulah dah Tapi kata sebagai tua lah malu Kalau kita wata tahu Kita ke tua lah malu Jadi aku ha, Jadi aku tak uji bakat lah di ni kore saya saya, atas saya, atas saya uji bakat lah Oh, jangan sokong, oh, ya Aku tak ingat kata guana dah tok mari suruh mari suruh mari abe mari bapo di si penok lagi waleng opung abi tametesi Nak cari utuh, kena kerugi Metak mari suruh mari suruh mari Aku sekali jangan kena segang Panas tak? Aku nak segar Cedera? apa kena doa oh, ada orang come butuh otak teko ada letung pine apa tidung ega mimpi ada mari tangan petang gagal kena patah beledi habis tanos kebong habis tak apa lagi habis tanos kebong mak aku leluh mak mu mak abeti dongiga Mimpi ade mari Tangan petak gaga Kena patak beledi Abai tidur ngiga Mimpi ade mari Tangan petak gaga Kena patak beledi habi tanos kebon abe tak apa lagi habi tanos kebon abe tak apa lagi Boleh jamu hidup boleh jamuk pipi lah saya Betak eh. mari, suruh mari, suruh mari Abang mari, bapa dek si penuh lari Walau ngopungu abi, tambah tesi Nak cari utuh, kena kerugi Betak mari, suruh mari, suruh omong kolo dai mu kolo ke bhoni bu uki la nyo leko la nyo blake pare teko po dago boko tu po yo la ketege aku la aku la aku la kalau jam menantu Atu geba-geba Pala sama butuh Supo pala kubat Hahaha <laughs> Oh ha, Dalila Habis tanah kebun Habis tak apa lagi Habis tanah kebun Habis tak apa lagi Boleh jamu hidung Boleh jamu pipi Betok mari suruh mari suruh Abe mari bapa dik si penok lari Waleng opung abi tamete si No cari utuh kena kerugi Betok mari suruh mari suruh mari Abi ya berhenti abi ya berhenti Apa ada barang depan barang betul Abi ah, berhenti waya berhenti waya